Mm Teman, teman, Jono, teman. Tuh. saya bulunya berdiri ya. Bulunya berdiri itu ya. Cie. <laughs> bau no lu belum mandi no bau lu no belum mandi sih eh, acim tuh kucingnya tuh <laughs>